a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui con Oliver, il nostro amico pelosetto, per fare una vacanza bellissima. Ma prima di tutto vai con la sigla! 我一。